Dostun ең үлкен дәрежесі ол алла жолындағы достық оның айырмашылығы неде алла жолында дос болған адам иә ол да тілге уайымдайды ол да ұлттық мәселеге уайымдайды ол да ұрпақ мәселесіне уайымдайды қазір мысалға вакцинацияға байланысты бір кісілер уайымдап жатыр ә, бекболат ағаларымыз қанша шырылдап жеткізіп жатыр тіл мәселесінде амангелді айталы ағаларымыз мұхтар шаханов көкелеріміз ұрпақ мәселесінде қаншалаған қазір ә, аға көкелеріміз шырылдап айтып жатыр барлық мәселе мәселен иә алла жолында дос болған адамдар да бұл дүниедегі сол мүдделердің үстінде бас қосады бірақ алла жолында дос болғанның артықшылығы неде ол достық ана дүниеде де жалғасады мына дүниеде өмірден өткесін таусылып қалмайды жәннатта да жалғасатын құдайдың алдына барғанда да бір біріне шарафат ететін мүмкіншілік беріледі екен мұсылман баласына да алла тағала тарапынан сондықтан ә, бұрынғы дана әулие бабаларымыздың басынан мынандай жағдайлар өткен екен бір ғұлама кісіге шәкірті келіп былай деп айтыпты мен сізді алла үшін жақсы көремін алла үшін дос болайықшы депті сонда әлгі кісі айтқан екен таң қалып отырып қапты сонда неге таң қалдыңыз неге жауап бермейсіз дегенде ұстаз айтқан екен сен дайынсың ба депті алла жолында менімен дос болуға иә дайынмын деп шәкірт оңай айта салды сонда айтты мен дайын емеспін деп неге депті сен білесің ба алла жолында керемет дос болу деген мағынасын депті иә айтыңыз депті ол деген сөз мен кез келген уақытта сұрамай сенің бір дүниең болатын болса соны қажетіме жарата берем деп. саған ескертуі мүмкін ескертпеуі мүмкін сенің дүниең менің дүнием деп. шәкірт ойланып қалды немесе кез келген уақытта мен бір сапарға шығатын болсам сені ертіп кете аламын сен менің қасымда болады деп ә, сөзсіз шешім қабылдай беремін. сен соған ризасың ба сыртыңнан солай шешім қабылдауға деп сол кезде шәкірт ойланып қалыпты ойбой достық дегеннің бір жүгі ауыр екен ғой мен оған әлі дайын емеспін деп онда айтыпты иә солай алла жолындағы достық деген ол бір біріңе қалтқысыз сену бір біріңді құдайдың ризашылығы үшін жақсы көру деп екінші ә, бір ғалым кісі айтқан екен достық алла жолындағы достық деген не дегенде алла жолындағы достық ол досың сенің бойыңнан қандай бір жамандық байқаса кез келген уақытта соны саған келіп жаныңды ауыртып тұрып түзете алатын адам деген екен яғни шын дос деген сыртыңнан күліп қойып тек сені мақтап арқаңнан қағып шайыңды ішіп сорпаңды ішіп жүретін адам емес шын дос сенің бойыңнан қылығыңнан жүріс тұрысыңнан қандай да бір кемшілік көрген болса сол кемшілікті даналық жолмен жаныңды ауыртпай саған патқот ойлап тауып соны айтатын сәтін күтіп айтатын сөзін саралап отырып соны саған жеткізетін адамды шын дос деп айтады шын дос жылатып айтады деген сөз ол бетке айтып атып унижать етіп тастайды деген сөз емес біз кейде қате түсінеміз дос жылатып айтады дұшпан күлдіріп айтады дегенде дос жылатып айтады деген осы екен дейміз да кейде досымызға келіп ей сен вообще тыңда мен саған айтайын сен вообще былай сен деген мынандай деп айтып тастаймыз жоқ дос жылатып айтады деген бұл емес дос жылатып айтады деген ол өкпелеп қалмайтындай ол көңілін алып қамайтындай оның жүрегі ауырып қамайтындай подходты тауып бірақ оның кемшілігін кететіндей қылып емдеу емдеу сіздің денеңіздегі жараны да емдесе жара ауырады бәрібір Емесе жараға бір ем салса ауырады тісіңізді емдесе ауырады сол сияқты досыңыздың бойында бір рухани ауру бар сол ол өсек айтады ол ғайбат айтады ол жаман нәрсе көреді ол боқтап сөйлейді ол әйеліне зұлымдық жасайды немесе күйеуінің үстінен жаман нәрсе істейді осындай бір досыңыз бар ма онда осы досыңыздың бойындағы кемшілікті кетіру үшін сізге үш нәрсе керек бірінші кезекте ол ренжіп қамау керек ол ренжіп қалмайтындай бір жолын тауып айту керек екінші нәрсені сол айтатын сәтті табу керек үшінші ол айту үшін жаңағы бір салыстыру ма бір өмірде мынандай бар еді сондай болып қала ма деп алаңдаймын дегендей бір нақ тетігін тауып айту керек біз көбінде шатасатынымыз енді досым ғой мен саған мен айтпағанда кім айтады сенің кешегің дұрыс болмады сен қызықсың ба неғып үйтесің десең е қойшы басымды қатырмашы не сен маған не айтып жатсың өзі айтпай ақ қой сен мен досым деп жүрсем вообще сен деп жатсың ол дұрыс айтады өйткені біз оған подходты дұрыстап тапқан жоқпыз подходты дұрыстап тапқан жоқпыз абай атамыз айтады бір жерде бірге жүрсең басын қосып дейді біріңнің бірің сөйле сөзің тосып біріңді бірің ғиззат құрмет тұтқын тұрғандай бейне қорқып жаның шошып дейді сен бір зұлым адамның алдында бастықтың алдында бір байбағланың алдында қалай сөйлеуің мүмкін содан бір егер мұқтаждығың болса содан бір қажеттілігің болса кішірейіп құдай ай сөзім өтпей қалмаса екен қазір бір сөзім қате шығып қалмаса екен деп қыпылдап тұрып түсіндіресіз ба сізді тыңдайтын досыңызға да солай көңілін алып қалмас екен дұрыс сені сыйлаймын сенен артық досым жоқ бәрін құрметтеймін бірақ енді бір нәрсені айтайыншы ә, мына бір нәрсе саған жараспайтын секілді ол ішің дуылдап тұр ей иттің баласы деп айтқың келіп тұр оған ей сен деген мынауың не сен не бүлдірдің деп айтқың келіп тұр ішіңде бірақ сен сыртқа айтқан кезде иә иә енді дұрыс қой пенде болғасын адам шатасады осылай болған шығар бірақ енді осындай нәрсе шынында да қарасам хадиске сәйкес келмей қалып жатыр ақыретте осындай сұрақ болады дейді әйтеуір осы нәрсені байқайсың ба бір осы нәрсе туралы ойланып көрші сен кеше байқамай айтып қалдың кеше сен осылай бір сөз кетіп қалды бірақ дегенмен сен осыны байқашы немесе әйеліңе байланысты сен әйеліңді басқарғаның жақсы әйелің сені тыңдаған жақсы бірақ сен әкесінен боқтап жібердің сәл қатал қарасам сен әйелің хақсын дұрыс бермей жатсың Э, сен енді әйеліңе дұрыс қарамасаң ол көшеден подружка тапқысы келеді басқа дос тапқысы келеді сен соны байқашы деп бір жұмсақтап тіптен реті келсе бір оның кемшілігін айтардан алдын бір сыйлық беріп бір моншаға шақырып кафеге шақырып или бір жақсылығыңды өткізіп ол сенің бетіңнен сүйіп алайын деп тұрғатын бір сезімге дейін алып кеп міне сол кезде барып оның кемшілігін айтсаңыз бәлки ол қабылдап қалуы мүмкін сондықтан абай атамыз айтады бір жерде бірге жүрсең басын қосып біріңнің бірің сөйле сөзің тосып дейді сөзіңді тос не айтайын деп жатқанын тыңдап ал бірден бетін қайтарып тастама эмоцияға беріліп жаңағы өз пікіріңді айтып досыңды ренжітіп алма дейді бір жерде бірге жүрсең басын қосып біріңнің бірің сөйле сөзің тосып енді қарашы біріңді бірің ғизат дейді ғизат деген не құрмет деген сөз біріңді бірің ғизат құрмет тұтқын тұрғандай бейне қорқып жаның шошып сен досыңнан бір жаны шошып қорқып тұрған адам сияқты құдай ай бір шошып кетпесе екен осы сөзімнен кейін менен қашып кетпесе екен деп жеткіз дейді ал кейде мен орыс мінездімін бетке айтпастаймын мен бетке айтпастағанды жақсы көремін деген ол білімділік даналық емес иә yeah, ол айтып тастайтын өмірде бір миллионнан бір сәт болуы мүмкін айтып тастамасаң болмайтын миллионнан бір сәт болуы мүмкін ал бірақ қалған миллионнан 900 мың 99 ретінде ол зиян әкеледі